حلاوة الجبن بدنا كباية ونص مي كباية سكر كباية وربع سميد ننتبه انه الكبايات تكون كلها نفس الحجم وقت العيار يعني ما فيني اخذ هالكباية حجمها تختلف عن كباية ثانية لانه بيختلف العيار بدنا موزاريلا fresh موزاريلا جبنة حلوة والقطر والقشطة طبعا الكفوف حتى بدنا نستخدمها وهي الموزاريلا بنجيبها من Sam's Club. انا بستخدم بس هي بس طبعا قبل ما استخدمها بغسلها وبعصرها بنكون مجهزين المده علي قطر من المده والقشطه بعدين بقول كيف طريقه القشطه والمي مشان المعاد اذا بدنا نستخدمها وقتنا نحط القشطه على العجينه آه، انا بستخدم سمنة السواد بستخدم منا سواد سوري بستخدم منها نقطه صغيره مشان وقت بدي ادعك العجينه العجينه حطها على الكفوف وانا عم بدعك بدعك العجينه فيها هي اول المقادير تاعون حلاوه الجبن ليغلو او لازم نجيب ما زهر حطينا المي والسكر على النار ونحركهم ليدوب السكر بقلب المي غليت المي وننزل الجبنة بقلب المي فوق الجبنه في الماء نحط مع زهر غليت الجبنة ودابت صارت بهالمنظر بنوس النار نهائي وبايد بنكون عم نحرك وبايد عم نهسكه بالسميت مشان ما يكبتل السميد بقلب المي طبعا نوسنا النار كتير كتير إذا بتحبوا حلاوة الجبن بتبين فيها خيطان الجبنة بتوقفوه عن درجة معينة وما بقى بتدعكوا بتبين خيطان الجبنة أو إذا بدكم الطريقة الثانية بتحطوا السميد والمي والسكر مع بعض يغلوا بالبداية شايفين كيف حلاوة الجبن صارت خيطان أنا بضل عم حركها حتى تصير معي عجينة متماسكة في عالم بيوقفوا هون عن هالمرحلة وبلشوا يشتغلوا فيها أنا ما بحب أحس أه، أشوف خيطان حلاوة الجبن معه هلا الطريقه الثانيه مشان ما تبين ابدا ابدا خيطان الجبن آه، مشان تبين قصدي خيطان الجبنه بتوقفوا بتحطوا بالبدايه المي والسكر والسميد آه، مع بعض وبتغلوهم على النار وبعدين بتحطوا الجبنه فما بتدوب الجبنه كتير هلا هيك بهالطريقه الجبنه بتدوب نهائي طبعا النار منوسه على الاخير شوي تحت النار لعكت ايدي بشوية سمنة شايفين العجينة ما بقى مبين فيها ولا خيط جبنة طبعا العجينة مثل النار انتبهوا على ايديكم وقت أنا مدة تطلع متساوية وتسهل علي بالقص بعد لازم نشتغل بالعجينة هي وسخنة ولا ما بقى بنقدر نشتغل فيها صح لأنه سخنة بنقدر فورا نتحكم فيها مرة ثانية شايفين؟ رجعت مثل ما كانت هيك صارت عنا العجينة جاهزة للحشي circus كيلو ومثل ما هي بدون ما يقطعوها بحطوها بالبراد بس تبرد بقطعها انا فورا بقطعها اسهل لي واظبط لي حاولوا تقطعوها قطع متساوية وهي تكون جاهزة عندنا حلاوة الجبن يطلع منا من الوجبة اللي عملناها هلا هو حلاوة الجبن أنا بالأساس بكتر لها سكر هذاك العيار مشان ما كتر لها قطر أه بتدوقوه قبل ما تحطوا القطر فأنا بس لأني هلا بدي ضيفها برح أحط القطر ما بكتر كثير القطر وهي الفستق الحلبي من زينا بالفستق الحلبي